Hop là, guys, roule ma poule. Salut les cocos et bonne fête à Damien et à tous les autres Damien aussi. Salut, bonne fête à tous les Damien. Bonne fête à tous les Damien. <laughs> Salut, bonne fête Damien. Salut Damien, bonne fête. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Surbourg, petite localité au nord du Barin, au nord d'Aguenau, et on va faire la ride du pétrole. Car on ne le sait pas assez, mais en fait, euh, l'épopée du pétrole a démarré ici en Alsace, et donc on va, on va faire une petite ride d'une trentaine de kilomètres. C'est parti Au Moyen Âge, les forêts du nord de l'Alsace sont réputées pour leurs résurgences huileuses qui sont utilisées par les apothicaires comme remède pour soigner les maux de dents ou les plaies. Mais c'est en 1734 qu'un Alsacien étudiant en médecine, Jean-Théophile Euffel, formalise dans une thèse soutenue à Strasbourg des bienfaits médicinaux de l'huile de Pechelbronn. Il mentionne même des essais de distillation, inventant sans le savoir le kérosène. Cette thèse est à l'origine de l'exploitation du gisement l'année suivante, puis de la création de la première société pétrolifière par action du monde. C'est d'ailleurs ici, en Alsace, qu'on a inventé à partir de fûts de hareng reconditionnés le baril de pétrole, cette unité de mesure toujours utilisée dans le monde entier. Les Coco, on est à Reutschdorf, direction Mitchdorf, en français le, village de Mitch, Mitch Buchanan. C'était la vanne du jour. Regardez-moi ces beaux paysages, c'est ah. magnifique là, le pays la forêt. sur la gauche gel fort fixant. Tous les matins au réveil, moi et Studio Line, on tient toute la journée. Moi c'est bon, je suis le hivers avec les ânes. J'en ai eu plein. <laughs> Attention, hein. Après c'était un saut un peu plus périlleux. Hein. la balade est terminée. Comment tu as trouvé cette euh, journée bah, La balade, elle était bien et c'était joli, le paysage. Euh, pas mal. Euh, c'était assez cool de rouler avec d'autres rouleurs alsaciens. C'était une très belle journée, une petite balade. Pour pas avoir roulé depuis quelques semaines, c'était bien pour reprendre. Nickel balade dans la route du pétrole. On va voir qu'est-ce que ça donne la prochaine fois, Yannick. La température pour une sortie en ville au top. À bientôt pour de nouvelles aventures.